¿Cómo puede ser que tenga el cor peludo Hi ha un gran buit hacia el costat. la pegada se'n sé, obligate nunca lais, from la mar aumentancel ductos y a explorar si Con pot que tinc el gato, perdido, Hi a un gran boita hacia el costat roeien. Brom, brom, varkat. Brom, brom, van mijn gat.